Ebana, mashabiki wa Liverpool walizomea kama ilivyotarajiwa wakati wimbo wa taifa unapigwa kumpa heshima mfalme mpya wa taifa la Uingereza aliyesimikwa Jumamosi ya Mei sita, mfalme Charles wa tatu. Mamlaka ya ligi kuu nchini England ilikuwa imewasiliana na klabu tano mwenyeji kwenye mechi za ligi hiyo Jumamosi ya Mei 6 wakishauri upigwe wimbo wa Mungu mlinde mfalme kabla ya kuanza kwa mechi, lakini Liverpool ilijibu kwamba wangetekeleza agizo hilo, ingawa waliwatahadharisha kwamba kuna baadhi ya mashabiki wake wana misimamo mikali juu ya jambo hilo. Na kweli mashabiki wa Liverpool walizomea katika dimba la Anfield wakati wimbo huo unapigwa katika mchezo wao dhidi ya Brentford ambao Liverpool aliibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Nakukumbusha mwaka mmoja uliopita pia mashabiki wa Liverpool walizomea wakati wimbo huo unapigwa kwenye mchezo wao wa fainali wa kombe la FA na kwenye kombe la ngao ya jamii Julai, lakini sambamba na mashabiki yao ambao wanazomea, lakini kuna mashabiki wengine ambao waliwimba wimbo huo. Maoni yako ni yapi? Unaweza kushia nasi kwenye panda comments hapa. Unakuwa umetisha kinomanoma. Mimi naitwa Deusi von Besmark, jezi nambari 17 mgongoni.